大家好，欢迎收看朱凯绘画，我是朱凯。记得在十年前，我在电视上看过一个电视节目，这个电视节目是一个主持人邀请一个画画的、从事绘画工作的人，让他去讲一些关于绘画的一些小知识。而这个画家吧，咱们尊称他为画家，他在节目的仅仅是在十分钟的时长里边提了自己二三十次，说我是画家。当时我看到这个节目的时候呢，我都感觉很尴尬，所以当时我告诉自己。 永远不要对外声称自己是画家。当然，我个人的简介呢，有一些网站他们给我没经我同意啊，给我注册了一些号，上面呢有这个关于画家的介绍，那不是我自己写的。通过这个事情，我想说明一个什么道理呢？从事绘画这件事情，它和我们做任何一个工作都完全一样啊，它并没有显得什么多么高大上，它也并不多么神秘，无非我们从事绘画这个工作的时候，更多的是要进行自我的判断。 比如艺术家、画家，这都是别人对你的称呼。如果你在艺术上有了一定的贡献，有了一部分见解，别人会这样称呼你。但是很少有人自己称自己为艺术家或者画家的。所以之前有一些朋友问我，说我想成为艺术家或者我想成为画家，那我应该怎么办？当然，我并没有直接进行回复。其实我心里想的是，任何一个人，如果我们感觉脸上不发红，都可以大声地喊出：“我是艺术家，我是画家。” 这次聊天，我们聊到艺术家或者是画家，是自称还是他称的事情。我是想和大家来说，绘画除了在特定的情况下、特定情景下，比如我为了考试，比如我为了过某个科目，比如我希望得到别人的认可。当然，我这个提的并不是说得到别人认可是不好的，我指的是在特定的情况下，是需要根据他人的评判。 来给予结果的。所以我们在绘画的时候要保持一个他人给你拟定的一个规则，比如像考试，现在中国这个最有名的高考，我们有一个高考的模式，各个学院也有强调自己的风格。其实那些老师都没有办法，他们根本就不想要什么风格。如果你一个学生考上大学之前，你能形成什么风格，那你就不用学了。如果一个学生在准备去学习的过程中，或者是我即将要到某个大学去学习，我这个时候已经有了自己明确的世界观。 自己明确的处理手法，我绘画有自己明确的绘画语言，那你去学什么呢？如果你都那么明确，老师如何教你呢？老师和你对着干吗？那肯定不是这样的。所以那些学校的老师也都是没有办法，只不过相对公平的设置了一个标准，这标准可能就是造型准确，搞个绘画真没什么好或者不好的，符不符合标准这个是重要的。还有一种就是工作，比如像从事商业绘画，做某一个项目，我要符合前面建模的要求，我要符合求稿人的要求。 甚至我要符合组织这个项目的项目负责人的要求，那这个也是符合他人的要求。当然，传统绘画有很大一部分是不需要符合他人要求的，比如像现在很多当代绘画。当然，我指的不是那些非写实或者是不写实的，我指的是现在人可以自由进行创作、表达自己的这种绘画，他们是根据自己的评判标准来走的。这时候你可能会问了，什么是自己的评判标准？自己的评判标准是你学习过之后进行了总结。 有了一套完整的价值观标准，或者是你绘画的体系标准，用这个标准来进行自我的要求，绝对不是说我没学过画画，然后我就可以进行绘画了。没学过画画的人可不可以进行绘画？当然可以，我们任何一个人都可以画。但是没有学习过绘画的人，他们能做到的是有可能产生创造，但是更多情况下他们会走前人已经研究过的老路，比如像一些自学绘画的。 他们可能在某一个时间段里，比如像两年、三年，当然他们想的时间都很短，因为他没有专业训练过，他只是想我两年、三年，然后我的绘画的至高目的就是造型一点都不差。当然，他们指的造型就是形状了，不是指的空间。我一点没有贬低自学绘画的意思，我指的是你在自学绘画的过程中，绝大部分时间都在重复的去解决前人已经解决的问题，并且别人都已经形成一套体系和理论了，那么自己来解决呢，相对麻烦。 但是自由绘画也可以有创造的可能，就像我前面说的，正确的路有无数条，而通过系统的学习，我们可以避免走一些没必要走的路。比如像我们说把这个形状勾下来，然后把颜色贴上去，那这样可不可以？可以。如果你学工笔，那么在勾线这一块，你知道可以先勾形。那勾形，我当然要学白描，我要学笔法，我要学线的这种表现方式，比方十八描等等。那中国又多了去了，我又不是研究中国国画的，所以我就不在这块班门弄斧细说了。 但是初学者需要知道的是，已经有方法了，不要自己去琢磨方法，那会很浪费你的时间。如果我就是想偶尔碰一下，进行一个创造，那当然可以，你也许会碰得到。当然，在历史上，通过自学绘画有一些成就的艺术家不在少数，也非常多。以后我们有机会再聊。另一方面，通过前人总结的绘画规律，或者是解决某一种绘画的问题，比如像空间问题，比如像造型的问题，比如像色彩组合问题，比如像画面的气氛、节奏。 虚实等等那些琐碎的小问题，这些通过学习可以大大的提高效率，并且它的效率是自学所不能比拟的。所以通过了解前人总结的规律，我们可以避免走很多弯路，我们可以节省很多的时间，这为我们进行以后稳定的大量的创造提供了一个很扎实的基础。当然，视频时间快到了，这次呢我说的比较快，因为要说的内容多，视频时间又短。这次我们就先说到这儿，非常高兴和大家聊天，咱们下次再聊，拜拜。